Helo, Steve Blundell ydw i. Dwi'n byw yng Ngwent yn, uh, yn Sir Fynwy. Um, dwi'n teimlo, er, uh, dwi teimlo y diffyg um, uh, addysg gyfrwng Gymraeg yn fy mywyd. Um, ges i rhywfaint uh, fel plentyn bach a um, dwi'n hapus iawn o wedi cael rhywfaint o, um, amser yn ysgol gynradd yn y Gymraeg. Mae ma, ma gyda fi perthynas gyda'r Gymraeg oherwydd hwnna dwi'n meddwl. Uh, ond um, dwi'n dwi ymwybodol, mae'n mae anodd iawn i fi i wneud gwaith ysgrifenedig yn y Gymraeg ac i mynegu fy hun yn, yn ysgrifenedig. Um, a dwi'n dwi, gweithio ar hynna, ond um, os, os bod ni wedi cael y fraint o mynd i ysgol uwchradd yn Gymraeg, dwi'n siŵr bydd yna jyst ddim yn broblem. Um, mae fy rhan ti yn mynd trwy ysgol uwchradd ar hyn o bryd, dwi'n gweld y gwaith maen nhw'n wneud ac a wir yn yn teimlo uh, byswn ni wir wedi, wedi hoffi cael y cyfle hwnna. A, a mae'n mae poeni fi bod siwt gymaint o, o, o plant ar draws Cymru yn colli allan ar y, ar y cyfle o, o siarad Cymraeg a ar, ar, ar, ar y cyfle i cael addysg go iawn yn Gymraeg.